He noa ra te mai e tēnei neke i roto i te mua, i roto i te oni. Kare i ngā heko, mā ū te puta, e kare a ka kī ia, e kare katoa ia ka kī ia ki te opeope. o te kupukupu o te toke, e te ao mapūmā, me kore e maro Waipurangia e puta rikiriki ua, kare ngā e noi ki raro me kore e kai mā ngā e. Inā rā, e puta tano rae nō te whenenuku, e kua tano reka rae ki a rātou.